Снится мы вместе опять с тобой рядом Снится ребенок, похожий на нас Стекол осколки, разбитые градом Взлетные блики, авиатрас Снятся зеленые тапки в прихожей Зонтики, крылья, с них льется вода Снятся мне часто глаза твои тоже снятся мне айсберги вечного льда Снится ты вдруг в пустоте пропадаешь Снится иду тебя снова искать Снится, как ты на гитаре играешь Раньше ложусь, чтобы снился опять Снится мы вместе опять с тобой рядом Снится ребенок, похожий на нас, Стекол осколки, разбитые градом, Взлетные блики, авиатрас, Снятся зеленые тапки в прихожей, Зонтики, крылья, с них льется вода, Снятся мне часто глаза твои тоже, Снятся мне айсберги вечного льда, Снится ты вдруг в пустоте пропадаешь, Снится иду тебя снова искать, Снится, как ты на гитаре играешь, Раньше ложусь, чтобы снился